por fari la glitnodon vi besonos nur fadenon. Faru buclon per la fadeno. Metu la malungan finon, la faden voston, su la lunga parto de la fadeno. Tra la buclo, de mal supre, prenu la fadenon cae tiru gin tra la buclon. Y en la nodo